albishirinku mutanen Najeriya da kuma arewacin Najeriya. A jiya jiyan nan Bawa Buhari ya jagoranci buɗe fara haƙo mai a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Wannan mai idan an gama haƙo shi zai tashi yawan adadin man Najeriya take producing daga 37.8 million barrels zuwa 50 million barrels. Kuma wannan ya ƙara yawan adadin jihohin arewacin Najeriya da suke producing mai. Kun ga akwai Kogi State, yanzu ga Nasarawa kuma an buɗe tsakanin Bauchi da Gombe wannan kwalma ne. shugaban NNPC Mr. Kyari ya tabbatar da cewa nan sati biyu za a gama haƙo wannan man. Ya kuma ƙara da cewa idan har ba a haƙo wannan ma'aikan an fara amfani da shi ba ana cin gajinsa a halin yanzu ba. Nan gaba duniya za ta koma renewable sources wato za a koma amfani da irin su batira wanda kun ga zai kusan za a ce ya tashi a banza wanda hakan yake nufin cewa duk wata jiha da ake tunanin za a samu mai a cikin ta yanzu za a ba a dinga haƙowa. kuma sun tabbatar da cewa wannan hakoman da ake shirin a fara a nasara ba wai siyasa ba ce domin idan kafin su fara hakomai akwai ina akwai wata ma'auni ko in ce mita da suke amfani da ta idan ta kai musu 40% a kowane waje ne to suna da yakinin akwai mai amma a wannan waje sun samu 90% kan yanke muku dogon labari ya koma gajere wannan mai da aka samu a nasara zai iya sa a gina sabuwar matatan mai wato refinery a arewacin Najeriya kuma rijiyar man da ke tsakanin Bauchi da Gombe mai suna Kolmani ita kanta ta kawo investment wato ta kawo kasuwanci daga 'yan kasuwa kasar waje foreign investors mai ke kimanin daraja naira dala biliyan uku dala biliyan uku to abin tambaya a nan shine babola ahmad tinubu zai ci gaba da irin wannan project ɗin da baba buhari ya fara idan baba buhari ya sauko kuwa allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo kwanciyar hankali zaman lafiya da kuma ci gaba a ƙasar najeriya allah samu dace Assalamu alaikum jama'a da fatan kun sha lafiya. Yau zan koya muku yadda ake yin doya da kuma miyar kwai. Ku shigo ajin Alhaji Abis ɗinku na gargajiya ya koya muku. Mu je zuwa ku ɗauko idan ku saka mata gishiri sannan ku zuba mata siga ku rufe ta tafasa da rahu sannan ku dawo ku dawo a gefe guda ku samu kanku guda hudu ku zuba ku sa masa kayan haɗi idan kuna da kwai ku sa idan ba ku da kwai ku samu kafa kwai idan ba ku da kafa kwai can kuka sani matsalar ku ce ku zo ku saya shi in ya sayo ku ajiye shi a cikin faranti idan ku a daro za ku tara shi can ku je ku karata yawwa masha Allah ku ƙara kai guda biyu akai ku yanka albasa ku idan ba da tafarnuwa za ku yanka ba ni da asara tana soyuwa ku samu tumatirin ku tumatirin ku ja idan ku ɗauko kore ku da shi ba ni da asara ku zuba su a ciki yana soyuwa shi ma ku sa masa seasoning nan turmeric na saka turmeric na saka kori duka dai kayan da ake bukata kun san bana wasa da seasoning idan kun ga rama ku yi da kafi zabuwa da kanwa da mene can ku je ku ƙara ga abin da na saka yawwa ku zuba ku juya ku bari ya soyu ku tabbatar ruwan ya tsane sai ku kwara kwalla cokalin ya fada <laughs> na ciro cokali na idan kun ga dama cokalin ku ya fada ku bar shi a ciki idan kun ga ku bar shi matsalar ku ce yawwa ku bar shi kuna juyawa nan za ku gani yana juya sai kuna yana yana juya yana kara hadewa kuna juya yana kara hadewa kuna juyawa har sai ya muku yadda kuke so sai ku zuba a plate to bismillah ku jama'a a a o oh, o oh, bismillah ku jama'a ayyo Allah <laughs> eh zafi <laughs> <laughs> to bismillah ku jama'a wash masha Allah wannan duet ta da tunda nake ban taba cin duet take wannan duet daɗi ba eh loma ta farko kai jama'a mu je zuwa loma ta biyu bismillah ku na kare Salamu alaikum jama'a yau kuma muka da ake kosar Ramadan da fatan kun sharuwa lafiya. Game da kuke gani jar suya ce. Da ku samu waken ku idan ma ja ne fari idan ma da gurjiya za ku yi matsalar ku ce wanke shi ku cire wannan dusar ta sama. Game da kuke gani anan wajen na wanke ni na kasa cire ta baki ɗaya idan za ku iya ku je ku arasa ni dai ba zan iya ba. Na sa an blender na saka a ciki na markaɗa shi ya nuku sosai. Babban wahalan kosa shine cire wannan baba da kuma niƙawa kun ga yadda na niƙa na yayi laushi yayi simul simul sai kuma seasoning idan ka fi zabuwa za ku saka idan mami za ku saka ni na haddare ku gashi nan sai kuma kwai kun san bana wasa da kwai a girki na ko me yasa na sa masa kwai idan kuna da kwai ku sa idan ba ku da kwai ku saka masa kafi kwai can ban da asara ku tabbata kun juya shi da ya kamata idan ba ku juya shi ba ba zai tashi ba shawara ce idan gwada ma ku juya idan gwada ma ku juya ban da asara sai kuma suya ku tabbata kun samu frying pan ɗinku na suwaga ku ɗauko ƙullin a suwaga ku zuba shi a cikin kosan a suwagance domin kada ku manta ƙosan suwaga za mu gashi nan kosan mu ya fara soyuwa ku ga yadda yake tashi sosai wayyo Allah ni dai na kosan manya manya na yi shi idan kun gara ma ku yi manya manya yan tsaka tsake gunduma gunduma cikin ku zai je ba ciki na ba wannan kosan ba a ida kaɗai yake kyau ba a baki man ka tauna shi laushi ne da shi na masifa kun ga da nake jefa kosai na asuwagance haka juya shi ma idan na ga ijuya in juya na kusa da shi ba ɓata lokaci masha Allah ga kosai nan ya rabu kun gan shi nan cika koshi suna wannan kosan tunda nake ban taba cin kosai mai daɗin wannan ba Allah ya karbi ya dumu a sha ruwa lafiya gode. guys alhamdulillah washe gari goben Allah ya kai mu zamu kara ƙara raba katan ɗin taliya hamsin makaroni hamsin shinkafa mai siga zuwa ga mabukata da kuma marayu kamar da muka shaida muku tun farko da cewa dimo kuɗi yana ƙara shigo account din dimo muna ƙara siyo abubuwan da zamu ƙara rabawa sannan kuma kamar kullum wannan shine abincin da aka dafa yau shinkafa da miya da nama wannan shine wanda aka take a cikin wanda ake sakawa a leda da lemo a cikin shi sannan kuma bacin shi akwai kuma wanda aka ba almajirai a gida zan ƙara amfani da wannan dama na gode wa duk wanda ya sa kuɗin shi tun daga sama har ƙasa tun daga ranar farko har zuwa yau da Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alheri Allah ya bada laniya kuma Allah ya sa mizani sannan Allah ya dama aladan sannan kuma ga masu niyya waɗanda Allah ya ba su daman taimakawa ga account ɗinmu nan a sama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace